ये आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम पल्सर 200 सौ की जो आरपीएम रेस होती है उसको कैसे कम कर सकते हैं यहाँ पे एक स्विच लगा होता है ये वाला स्विच जिसको घुमाने से आपकी आरपीएम की रेस कम और ज़्यादा हो सकती है तो प्लीज़ use this switch